Pues sí, vamos en el ascensor, ¿no? <laughs> Joder. Pues tampoco hay que tomárselo así. Vale, vale. Y por aquí... Hay alguien en silla de ruedas ahí tomando el sol o algo parecido. Tampoco. Entonces, ¿por dónde voy? cerrado, abierto, vale. a echar el currículo en este manicomio. Este es otro expediente. Sí, ya sé que no puedo sumar pulsando Q. Este se ha movido el brazo. Está vivo. Amigo. ¿Estás bien? La verdad es que buena cara no tiene. Vamos a interactuar ni hacer nada. pues aquí te quedas. Salida por allí. gente normal o ¿Están viendo la tele? Buen canal, señor. ¿Y vosotros qué? No parece ser ningún monstruo ni nada por el estilo. Este. Bueno, este un poco sí. Pero pasa de mí el tío. ahí rascándose sus partes. este no quiere saber nada. yo me voy. Abrimos. Otra sala. La verdad es que se parecen bastante todas las salas. ¿Aquí qué hay? visto un objeto brillante. ¿Qué será? Ah, pues parece que es otra pila. Pero aquí no puedo pasar. Vale. Aquí no te hace falta, ¿no? Venga, gracias. está el tiempo. Hambre. ¿Te importa si me la llevo? Bueno, lo tomaré como un sí. Vale, llave electrónica del control de seguridad. Pues hay que volver. Me da a mí que ahora estos se van a despertar o algo. parecen interesados en mí. ¿Qué? ¿Cómo va el partido? 0-0, ¿eh? Buah, rollo me da. ¿Puedo cerrar la puerta? puede cerrar. Buah. Bueno, pues pasamos. ¡Joder! ¡Joder, qué feo eres! Madre que lo parió, qué susto me ha dado. Dios. Voy a darle una patada o algo. Madre que te trajo. Vamos a ver, tenemos la llave. Y venimos por aquí. Aquí me la van a jugar también por algún sitio seguro. Este no creo que se levante. ¿Y tú qué? No sé para qué os haré caso. Juega las, juega las, verás qué bonito. vamos a abrir. Vamos a abrir aquí. Aquí. Me parece que hay alguien, pero... ¿Ya? Oh, por fin un policía. ¡Agente, agente! Me están persiguiendo unos... Vale. Vale. Aquí hay un... otro ordenador y... Un botón izquierdo para apuntarte Buah, <laughs> esto tiene que servir para algo. Pero... Yo creo que no... Aquí no hay nadie. Yo cerraría por si acaso. ¿Puedo cerrar o no? Sí, mantén pulsado, pero aquí no se cierra nada. aquí no me quiero sentar yo con la puerta abierta. el cura. La madre que lo trajo. Que ha cortado la corriente. ¿Y quién ha cerrado la puerta? qué bicho. Corre, corre, corre, corre, corre. Este es el que me tiró antes por, por la terraza. La taquilla de al Dios, qué feo eres. Venga, hombre, vete ya. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? aquí no no se ve nada. ¿eh? En otra batería. Igual walkie Hombre, aquí vemos algo del exterior. Bueno, ¿dónde está el generador? abierto antes y me lo han cerrado. Y por aquí es por donde he venido. Que tampoco... Vamos a abierto lo de abajo. Sí, se ha abierto sola. Bueno. Este para la saca. aquí nada. Y aquí. espacio. Dios, es que está negro, es que no se ve nada. Eh. Hola, ¿qué tal? hay que ir a tres sitios. Puerta cerrada. Una puerta por aquí. Ah, vale. Tenemos otra batería. algo que... Uno de tres. ¿Ahora qué? Oh. oh. Oh, oh, oh, Viene alguien. Corre, corre, corre. Y aquí... Eh, aquí me puedo meter. Uno de estos. Vale. Viene. Corre, corre, corre. Silencio. Míralo, míralo, míralo. Uf, uf. botón izquierdo para salir, sí. Estás que lo pulso. otra vez? Lo que viene otra vez el tío. Está fateando Está patrullando. Va patrullando la ciudad. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? aquí, pero vamos, pero ya. ¡Joder! ¡Mierda! Sí, Corre, corre, corre, corre, corre. Oh, sí, sí, me ha visto, sí. Oh. Dios, qué paliza. No veo, no veo, no veo. Dios mío, corre, corre, corre, corre, corre. No sé ni dónde voy. La puerta. horquillas, aquí no mires. Creo que se ha ido. Vamos, valiente, no se diga. Esta palanquita. Se ha ido, se ha ido. Hombre. Perfecto Y aquí otra pirana. Pero ¿y este tío ahora dónde está? Joder. ¿Quieres largar? Bueno, está claro que corro más que él. No sé si echar a correr. Uf. Largo. Vale. Como antes. A ver si me escondo a este lado de la puerta. me parece que sí se ha ido. Pone que en la oscuridad no me ve. Ops. Para acá. Qué angustia, por Dios, qué juego más angustioso. otra vez me ha visto. Míralo. Pues ahora, ahora voy a tener que activarlo, como sea. Dios, Dios, qué palo. Corre, corre, corre, Por aquí. Generador, generador, vamos, vamos, vamos, generador. Y sigue. Ahí te quedas, colega. Creo que sea capaz de, seguirme. No, no, por aquí no. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, señor. Chúpate esa. <laughs> Aunque juega a láser. ¿eh? en este juego, vamos. Qué gusto que haya vuelto la luz, por fin. Bueno. Ahora sí que podemos seguir aquí. Tirar la puerta. Vale. Eso. Oh, me ha pillado alguien. Y hacía el canto. I'm sorry, my son. El sacerdote. have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Cara. Will you see it? Can you? Eh, refuerzos. Our Lord, the wall rider, tearing his truth into the unbelievers. Oh, oh <laughs> lo que van a durar los refuerzos. This place is the truth. Y ahora... Bueno, pues hemos superado el nivel. Pues no es por nada, pero lo vamos a dejar aquí, ¿eh? porque creo que llevo ya un buen rato con vosotros. Aquí empieza la siguiente fase. Pero yo necesito relajarme un ratito, darme una vuelta, que me dé el aire porque esto es bastante heavy. En fin, ¿queríais ver Oblast? Pues os he enseñado Oblast con el Oculus Rift. Lo dejamos por aquí. Y bueno, tal vez volvamos algún día. Hasta pronto amigos.